Hej, det här är Lasse Gustafsson. När jag kommer till samhandlingskonferensen på Helgeland så kommer jag att prata om vad man kan nå som människa om man har mod och mål. Jag kommer framför allt att fokusera på glädjen i att lyckas tillsammans. Vi ses där.